Nah, warna warna kulit kan? tandiri bo'ladi bu bu ham nima bo'lsinda o'rik-a? O'rik hammasi nima daraxt bo'lsa buni. Shuni yonib ko'ymasa, bu bog'da kalta qulatuvdi, udan ishni tushibdi Petra Tech. azimjon qanoqsiz mana tovuq tandirimiz ham tayyor o'tkazizlar oradan bir soat o'tdimi bir soat vaqt o'tdi azizlar 55 somon bo'ldi tandiri tovuq tandiri mana azizlar bitta laykni bo'lsinglar deng laykni bo'lsinglar tovuq tandirimiz tayyor bo'ldi mana bittasi 55 tomondan مجا پنج تومانی مرحبا خیر بولده؟ ها بلو کتر کشانه؟ ها Bana azizler mana azizlar tovuq tandirisi tayyor bo'ldi endi Koy qo'y tandirisimi aka marhamat qo'y tandirisiga tayyorgarlik Umol go'shti. Umol go'sht. Umol go'shtini verdiğimiz Soy göçü madalya çıkardı mı? Soy göçü madalya çıkardı mı? Soy göçü Yani bu bazı insanlar koyu yemaydı. Koyu yemaydı, avlayına bu. Moldakidan soy aşağı üçün, düşü üçün kılınladı. Ulan Moldaki... Kilentlerden yamasıdır, kaladı. Kaladı. Doğru. to'n bir kun oldin mana nima qilib hammasi tayyorlanib qo'yilgan marmelovka qilinadi buni ichiga ziravorlar qo'shib har xil marinov narsani qo'shiladi qilingani ayyor chekkaga oling to'qmolni qovurg'a tomonlari butun chirin chiqadi o'sha qovurg'am tagida bu qovurg'a tagida nimalarni joyini ajratib nima qilgan ekan 시작하는 ना 별로 안 रहे नहीं इधर तो अच्छी तो होने चिल्ला में ऐसा कर रहा था तो? इक्कीस number qoplar oshiq a bu sistemaga ancha bo'ldi ishlayman bu yoqqa 2 yil bo'ldi ishlayapman agar kanalizatsiya botsa to'g'ri tayyorlab yuborasiz ana shukr. shukur boringga shukur boringga shukur ha mana shkalat bu shkala buni pishgandan keyin mazasini tatib ko'rsa hamshim ajoyib uchun azizlar tandirini sho'rvachi tayyorlayapti sho'rvachiga mahsulotlari Anladım. Maqsad erib ketmasligi uchun. Erib ketmasligi uchun maxsus nima uchun bu? Tandirini sho'rvasi uchun. Bir qoshiqcha tuz solamiz. Tuzdan solamiz. Bundan boshqa hech nima solmaymiz. Konservasi kerak emas. Hech nima kerak emas. O'zini suvi sho'rva bo'ladi. Endi ketdi. 1 kuruş hafif olan ne? 3 kuruş 4 kuruş oluyor. 3 kuruş. archa bu archa bu maxsus o'zi tandirdan archa bo'ladi archa solinadi solinadi azizlar tandirimiz ham tayyor bo'libdi xudo xohlasa xohlasa inshaalloh mana mol tandirimizni qo'yamiz soat vaqt o'tdi tandirimiz ham tayyor bo'libdi inshaalloh mana ochamiz bismillahirrohmanirrohim hidi chiqishni boshladi Tarih oldu. Ne oldu ki bu? Ne oldu ki? Bu koydu ki buraya. Biz koyduk ama. Anamda qilaylik. Aha. Azizler mana qo'y go'shti bilan mol go'shti aralash ekan. Marhamat, tandirimiz tayyor bo'ldi. Mol go'shtisi kamroq. Aha. endi по вкусу bironta so'rab keladida подзаказ a ha sho'rvamiz ham qaynayapti mana azizlar tandiri sho'rva tayyor bo'ldi sho'rvasi ham вообще mazalida buni maza haqiqatdan go'sht undan ham mazali mana azizlar qo'y go'shti mol go'shti tandirimiz tayyor bo'ldi barchaga yoqimli ishtaha tilab qolamiz manzilimizni hozir yozib qo'yamiz bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin mana shu yerda bilan xizmatda ровно bir soat degan narsalar tayyor bo'ldi mana buni ko'rish bilan hech narsa deya olmaysiz buni kelib yeb mazasini bilsangiz keyin keyin ha keyin aytasiz mana ko'rish bilan hech bir ta'mini ta'riflash berish qiyin buni yeb Kim mazasini baholaydi inshaalloh mana azizlar mazasini tatib ko'rdik vaqtim daraja oliy dediku marhamat To'g'riyamizmi? mana azizlar uzunda ajoyib choyxonamiz bor marhamat kelinglar degan niyatdamiz buyoq to'g'ri kelsangiz jinekulga kurgavoydan chapga bo'lsangiz kolxozobod bu tomon Kurban diyorlar var hemen.